товарищ ветеран Великой Отечественной войны. Лич состав танковой роты проводит занятия. Командир роты майор Кирилл. Вольно. Вольно. Мы отсюда все увидим. Увидим, что после этого на ваше решение, если вы согласны, сесть за заручили современные машины боевой. Шесть машин на дороге. Шесть машин. Шесть машин там. Ну, вон он, вон он, вон он, вон он. Да, да, да. Да, да, да от всех военнослужащих. Поздравляю вас с 75-й годовщиной. Вот ваш именной э, шлем под руководством инструктора все-таки попробует пройти на боевой машине. Пожалуйста. Да, на первой передаче попробуйте и все, тронете с места. в следующем году опять встречаться буду с вами. Вот так, если можно, если же будем. Мне уже через 15 дней уже 95-й пойдет, 95-й год. Спасибо вам большое за все, за победу. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Дай Бог здоровья.